بغرام كبير حبيناها يوم الفريق نطلع كيها ايام طويلة معك عشناها ايام عايشة في غناها يا ما فرحنا ويا ما معكزينا يا ما تعبنا لجيلك وتشدينا غيرك انت والله ما تلينا يا ما تعذبنا وباللي صار ما ملينا يا ما خدمنا وضاح الليل علينا لبشي كتيف واحد عليه تلمينا دخلة من زينة جبنا معنا وجينا فراش غني الترش ان شاء الله زينه وين ما تكون ديما حاضرين معاه بالروح والدم ترجيلي نبغيها بالروح والدم ترجيلي نبغيها شامي ننسى ايام الهدي شكري في الداش الشيخي والعيدي تاريخ كبير سيف حياتي فخرة ليا وفخرة لولادي محال شكون فينا ينسى الباسي جبنا اليوفي بايرن بي اس جي أول دخلة صارت كوريغرافي تسعة وتسعين كنت ميلو عسير جامي ننسى الجنود شامل انساك الحارة في التربيت خافوا من خمسة كيفش قصوا البرتين جامل انسان سيم بوتو رادج عيني دسوا بالراس كورنر بالكنزاري جبسي حسين بدرة مالي توري ما في مزيان عندك ما تحكي فيه لاشي وين ما تكون ديما حاضرين معاه بالروح والدم ترشي نبغيها بالروح والدم ترشي نبغيها وين حاجة كبار كبير قلبي غصاك يدرش كان يا يبكي لا ما ننساش يكون سليم فرحة كبيرة كترة جايزة معطير جامي ننسى يصير كورتير خدير ترب اللي نايش الشعب غرام كبير وردت العطور يا ترى الشي كل شي عليك يروح نعطيك عمري عادي بعدك نموت ترى الشي نبغيها بالروح والدم ترى الشي نبغيها